bitte unser äh, letztes Video. Wir haben äh, ganz vieles erzählt über unser Kreis 8 und äh, über die Anforderungen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.